Astăzi este despre a gândi. Este a doua oară când improvizez. Uh, pentru mine este a fabrica. O să-ți explic imediat de ce. În DEX este aș uh, uh, forma o idee despre un lucru. Și bineînțeles că noi avem, când ne naștem, subconștient și conștient, destul de curate, nu avem nicio idee. De unde ne vin ideile? De la mama, tata, societate, școală. Și împrumutăm, deci, ideile altora, nu Uh, încă nu ni l am fabricat pe ale noastre. Pentru mine a gândi este a-ți fabrica tu ideile tale. Înțeleg că este normal și să imităm, pentru că nu putem trăi fără să nu ne imităm unii pe ceilalți, dar uh, creativitatea, imaginația, uh, cu ajutorul a tot felul de jocuri și de actorie și șah și sport, orice, ne dezvoltă uh, gândirea și a gândi se transformă în a fabrica. Și uh, gândirea noastră se transformă într-o fabrică, într-o fabrică în care avem uh, nu numai produse pe care le vedem pe toate drumurile, ci și produse inventate de noi. Tu ce părere ai? Lasă-mi și mie un verb despre care vrei să vorbesc data viitoare. Ciao!